Starting Lab neix de la necessitat d'intentar donar continuïtat als projectes de final de carrera del, del grau de comunicació audiovisual de l'especialitat interactius. I neix com una necessitat en el sentit de que nosaltres venim veient que els projectes els últims anys s'estaven tancant amb, amb una qualitat bastant interessant, eren projectes que es desenvolupaven ja prèviament, eh, abans de que comencés Starting Lab, en col·laboració amb, amb estudiants de, de la Facultat d'Enginyeria, de la UPF, i per tant eren projectes que anaven una miqueta més enllà de lo típic que s'havia fet abans, que eren doncs, uns, una idea, un dossier d'un projecte sobre paper, nosaltres en si no estàvem generant cap d'aquest tipus de plataforma com de llançadora no? de, de projectes. Llavors Starting Lab intenta cobrir aquest espai i a més ho, ho hem fet de manera absolutament genuïna perquè no hi ha cap referent estatal. Starting Lab Eh, té la capacitat eh, d'agafar professionals externs per fer tutories als projectes i per tant també vincular-los d'alguna forma a la UPF i apropar el professorat que estem vinculats a Starting Lab amb eh, aquesta sèrie de professionals. No? Per tant també refrescar tota una sèrie de situacions o, o, o conceptes o, o dinàmiques de treball del món professional en l'àmbit acadèmic. No? treballar amb estudiants d'altres graus eh, permet que ells hagin d'entendre quina és la mirada dels altres estudiants, quin és el seu background, què poden aportar al projecte i fer l'esforç de també no només entendre sinó de traduir eh, el seu coneixement i les seves especificitats o, o capacitats que han après durant el grau en el llenguatge que l'altre ho pugui entendre. No? Per ser concrets, no? l'enginyer a nivell de llenguatge visual i de creativitat audiovisual doncs, no, no està format per això i la manera en què es parla, de narrativa, de qüestions audiovisual, doncs s'ha de fer esforç d'explicar-li, no? I al, i al contrari, eh, el comunicador visual ha de ser capaç i fer l'esforç d'entrar dintre de l'àmbit de lo que és els llenguatges de programació, la tecnologia digital, etc etc. Per tant, aquest esforç de sortir de la zona de confort jo crec que aporta moltíssim perquè perquè, bueno, perquè el món real funciona així, no? amb diferents perfils professionals. Eh, la segona cosa important és que estan tirant davant un projecte real, que vol dir que tot allò que estava en el món de les idees, que a vegades s'aguanta molt bé sobre el paper, en, en la realitat, quan tires endavant un projecte, s'ha de resituar. I, i l'àmbit creatiu eh, doncs potser s'ha d'acotar, perquè depèn d'uns terminis, d'un tipus d'assessoria, de, de, de calendari, de producció, etc etc. i per tant t'has de, de, bueno, de limitar per, per les condicions que se't donen, en aquest cas dintre de la, de la residència diferència. No? Els tres projectes que han estat seleccionats per aquesta primera edició i passar el mateix amb els que seleccionarem per les properes edicions mm, ja són projectes que veiem que per la naturalesa del propi projecte i per la predisposició i voluntat dels propis alumnes són projectes que potencialment poden tenir continuïtat. Són projectes, per tant, que veiem que estan